daar naartoe Een handtekening. En zoals u kunnen zien, normaal is het de schouder. En we hebben het geprobeerd, maar het komt heel erg veel inspanning voor Myron om een handtekening te zetten. Dat om ervoor te zorgen dat het herstel van Myron zo goed mogelijk gaat. Kan Myron helaas geen handtekeningen zetten, eh, maar gelukkig dat ik wel handtekeningen zetten. En we gaan natuurlijk even een foto maken met z'n allen. Dus uh, laat vooral weten, eh, als je een foto wil, dan gaan we die maken natuurlijk. Eh, heel erg tof dat jullie al zijn. Ik zie al heel erg veel power items. Ik zie ook bijvoorbeeld een zwart power bedje. Heb je nou de vraag? Kan je om een zwart power t-shirt of hoodie of vest een handtekening laten zetten? Ja, dat kan. Want we hebben gewoon witte stiften, dus daar kunnen we gewoon een krant op zetten. Eh, verder, we gaan naar beneden. Zien jullie zo? Eh, worden in groepen worden jullie daarheen gestuurd? En dan kan ik een foto maken en dan ga ik een handtekening voor jullie zetten. Klinkt dat als goed plan? we gaan heen. Wie Hop, naar beneden sluiten weg. Hey. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Hij staat daar. Hij is daar. Hè? Ja, kan je zien. Oh, is achter eh, het scherm. Ja? Ja. Ik heb een optie. ik heb nou zo dat je met de... Eh, ja. dat eh, Op Thank you. weer bijna de andere deur. Ja, dat is een gekke vraag. Wow. Bijna? Ja, al wil dat maar gaan bellen, maar ik heb ook zo'n heel Je bent wel aan het filmen? Ja, maar ik heb het doen. waarom is ze bellen dan? Ja, omdat ze benieuwd is wie het is. Oh. Ja. Ik zou het wel zien. Nou, nou, niet wel. Ja? Hey, het, is, is jou, hè? Nee. Ja. Samen? Ja. Ja? je niet poppen dan? Nee, het niet. Turbo? Nee, turbo niet. wel. Ja? gaan Je mag ook je niet voor Ik heb geen foto daarvoor. Ik doe wil gewoon filmen. Nee. Dan ben ik gewoon al voor langs. Ja, doe maar zo. Oh, jezus, we zijn er Oh, dit vind ik eigenlijk. Hoezo? Dat weet ik niet. oh joh, dat is precies wat dat filmpje van Bram. Wat Ken je Nee, dat ken je niet. Wow laatst een filmpje van Bram Krikker van uh, Stefan de Vries. En precies dat, wat, nou, wat jij nou zei van hoezo, dat, dat ging precies ook zo op filmpje. Oh, van de spanning. Nee, hij was maar zo'n spel aan doen. Eh, dit vind ik eng. zei die Stefan, hoezo? Dat weet ik niet. Oh. En dat was precies nu ook. Oh, zo. Een film van jongen. Dit. Hey. omdat ik even tafel is, dat is een kalipop. Mag dat überhaupt? Weet ik niet. Mag ik wel dat dat dan mag. driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charms. Having a good time and doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Ja, hallo Goeiedag. Alles goed? Enzo. Hoi, maar Hallo. Enzo. Ah, kijk eens aan. Hallo, hallo. Ja, dat kan wel. Ja, zeker. Tuurlijk. Tuurlijk. Thanks. Nou. Heb je eh, Ik ben en omhoog schieten hoor. Oké, okay, gaat in. In 3, 2, 1. leuk wel. Helemaal super. Dank hey, groetjes. Hey, doei. doei. Oh, oh, oh. oh. Ik trilde, ik trilde echt zo erg mijn benen. Ik ging op een gegeven terug. Handtekening opzetten? Ja, handtekening. Ja, sorry, ik ga je niet missen. Ja, je mag wel je handtekening opzetten. <laughs> ja, want bij gips doe je dat wel altijd. Ja. bij een sling niet. Maar als je straks langskomt, dan zet ik hem even voor je. Nee.